En Chile las encuestas más importantes muestran que sistemáticamente es una preocupación principal entre la ciudadanía de no tener acceso a unas pensiones que les aseguren una vida digna. Y para poder ayudarlos y apoyar a la gente para poder eh, trabajar para esa circunstancia, hay que hacer muchos pasos. Uno de ellos es justamente la educación previsional, la educación financiera. En un sistema de cuentas individuales como el chileno, es especialmente importante que la gente entienda cómo funciona el sistema pensional, porque hay un vínculo directo entre lo que la gente hace durante su vida laboral, cuánto ahorra y cuál va a ser su nivel de pensión. En este contexto es preocupante que, por ejemplo, hoy los chilenos no sepan bien cuál es la tasa a la que contribuyen al sistema. Solo uno de cada cuatro chilenos sabe que tiene que contribuir un 10% al sistema de pensiones. Ahí la educación financiera juega un rol muy importante y en Chile estamos al debe de la educación financiera. Las personas en general no visualizan la importancia del ahorro para la vejez y es hora de terminar con esa brecha educacional. Una de las intervenciones del laboratorio en Chile fue evaluar cuál era el impacto que tenía la educación financiera de un curso bastante sencillo en alumnos de liceo técnico. Y lo que encontramos fue que eh, este pequeño curso eh, no solo mejoraba la educación financiera y el conocimiento del sistema de los alumnos, sino que también mejoraba la confianza que tenían en ellos. Es algo que uno tiene que ver ya, aunque sea chico, tiene que empezar como a tener las ideas claras para cuando uno sea grande, porque es como algo que va... como cuidar una plantita, que la tenéis que ir regando desde que es una semilla hasta que después sea grande. El curso de pensiones que nos dieron, para empezar, nos dijeron que era muy importante el ahorro y empezar desde muy jóvenes, porque muchas personas a esta edad aún no asumen como ese cambio, ese nuevo cambio de paradigma que uno puede tener de que sí necesita ahorrar para la vejez como uno es joven, aún piensa que mm, lo ve como tan lejano en el tiempo que no va a ser necesario verlo inmediatamente. Pero acá como que de alguna manera te incentivaban o te demostraban que sí era muy necesario y de que así tú sí podías pensionarte de una buena manera. En algunos casos se generaron dudas, yo creo, y preocupación. Pero del 100% de los estudiantes yo considero que hubo como un 30 o un 40% de ellos que eh, dialogó en relación a eso, se estableció precisamente la preocupación, incluso bromas sobre, oigan, cuando lleguemos a viejitos ya como tenemos que preocuparnos, entonces era como esto muy necesario. Eh, también el impacto que generó con los profesores en el diálogo que después también fuimos generando era importante. Ahí nos dimos cuenta la importancia que tenía este tema para los alumnos y también cómo el poder seguir trabajando. A ver, si hubiera nacido en una familia rica, el ahorrar... No, solo viviría el momento porque, pues ya tengo mucho dinero. ¿Qué? ¿Para qué necesito ahorrar si voy a tener? En cambio, ahora, como estoy acá, lo necesito. Es triste, pero lo necesito y entonces necesito ahorrar para poder salir adelante y lograr lo que quiero. En ese ámbito los jóvenes de, la especialidad de administración ya se manejan, pero de, la, otra especialidad, por ejemplo electrónica o, construcciones, ellos están un poco eh, desinformados al respecto, entonces este tipo de instancias son súper buenas para, poder ir eh, acercando a los estudiantes a este tipo de temas, considerando que en algún minuto se van a convertir en trabajadores y van a tener que administrar su propio dinero los conocimientos que ellos han adquirido respecto de AFP, APB, son cosas que incluso uno, adulto, les cuesta a veces manejar, ellos ya por lo menos lo han conocido y lo manejan. Si bien eran cierto, a lo mejor no son expertos, pero por lo menos van a salir, van a ingresar de nuestro colegio con conocimientos de ese tipo que a ellos en contabilidad son muy útiles. El sistema de pensiones que hay en el país no me gusta, pero no hay nada que hacer porque está en la Constitución. Pero voy a tener que trabajar y ahorrar más dinero del que el, yo tengo que pasarle al Estado obligatoriamente. Porque si no, cuando sea adulto yo o anciano, no, voy a tener cómo soportar los meses o los cargos cuando pasen malos años. Ahora que soy joven y todavía no trabajo, no, por ahora no prefiero gastar la plata y divertirme, pero cuando empiece a trabajar yo voy a empezar a ahorrar plata, voy a pensar ya en, mi integridad y mi futuro. Ellos, en el momento, en la reacción que ellos cuando se hace esta charla, no le toman mucho asunto, ¿ya? Pero llegan después a la sala a conversar, algunas situaciones específicas, empiezan uno como profesor a relacionarlo con ellos con respecto a al mismo tema, a lo que hemos visto en materia, y ahí empiezan a hacer sus comentarios. Cuando sea una viejita, quiero estar establemente con una casa, eh, con mis cosas, no depender de mi hijo, si se puede hacer de esa manera, sino depender de mi propio esfuerzo. Mi mamá es la que más me aconseja, porque bueno, yo igual no soy mucho de ahorrar. Hasta este, hasta, hasta este momento, cuando yo tengo dinero, me compro cualquier cosa. No es como que tenga presente ahorrar en estos momentos pero sí el día de mañana lo quiero hacer. El taller se basó en visitar casi 200 colegios a lo largo de todo Chile y teníamos un grupo de control y tratamiento. A un grupo le aplicamos un taller de, educación previsional y ambos los mediamos previamente y después los visitamos dos meses después. Eh, los resultados fueron positivos, si bien al principio se, se, vio que los niños sabían muy poco de educación financiera y previsional, sí existe un interés por, por ahorrar, sí les interesa el tema de la vejez, pero todavía lo ven muy lejano. Y como ahorrar es extremadamente complejo, porque cualquier decisión para poder avanzar, para poder cambiar consumo presente por consumo futuro, es una decisión que es difícil, eh, tenemos que buscar la manera de poder ayudar a las personas. Eh, y en ese marco, la experiencia que hace eh, el laboratorio que está desarrollando el BID respecto a ciertas políticas, la experiencia que hemos visto en países como Chile, como Perú, como Colombia, como México, eh, ayudan a afinar de alguna forma la puntería para que las distintas políticas públicas que hayan o las políticas que puedan llevar a cabo actores privados, como nosotros en este caso, las administradoras de fondos de pensión, ayudan a incrementar las probabilidades de éxito que tienen estos proyectos. El laboratorio permite, uno, trabajar con los ecosistemas locales, investigadores, reguladores, eh, administradores de fondos, para testear y combinar el poder de las tecnologías con las ciencias conductuales y analizar en qué contextos y en qué tipo de intervenciones se tiene mayor éxito en fomentar la cultura del ahorro en la región.